Belilah Iker Tank United States, United Arab Emirates, Lani United Kingdom, Henry Ngim Juyo Snowpat Baong, United India, United Russia, United France, Bad Kiwi Gwe. Ku boleh sibu na bagi subscribers, baru kita jusu tu lah. nampak page ki video sekarang ke channel Storyteller lah. London. Kibun ki United, kum ka United Kingdom, United Arab Emirates, Henry Mentangan Pai Syakai United States of America Bat balai loong United Ya ka kerteng Amerika layo nau Amerigo Unong Italy Ubala penti kenai ya ka jaka kebalalap nengkong do Christopher Columbus sakas nam syajar South Park kendai puar Bakadei kad kendoba lani ka kontinen ka batmai ya ka ba empat don balap menu menu kumta ya ka kentin amerika la shim naute u explorer u amerigo balai pat la khot united states of america bom khot bek amerika tongin ya sngap hani la khot united states of america namar ya ka usa lapen long daki san pau telikiri kiri kita kisan pau teligiri ki bala yasno asya ke Amerika ki la kelalong ki States. Hapo ke Amerika kumta la kot United States. United States kamut kajing ya teli jong shibun teli ki ai ki ai. Tagadaw ki song United. Badda kajing yasno jong ki san pau teligiri. Ban penlong san pau ki States. La shina ya ke kerteng USA la ni United States of America. Kiai kita ki San Pautuli ki States ki Balapenlong ya ke United States of America. Kita gidai Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, but Michigan.